Salve bit, io sono Broken Byte e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Signori e signore, quest'oggi stiamo qui per sperimentare uno di tutti i misteri di Monto. Le notizie più strane da Monto, perché io sto parlando tedesco, non lo so in realtà, va bene. Ci sono delle notizie bellissime su questo sito, tipo professore turco sostiene che Noè ha chiamato il figlio al cellulare prima del diluvio. Vediamo questa. Nelle università in Turchia hanno spazio docenti con idee originali, come il professore che ha creato un corso per operare gli studenti a contatto con gli alieni. Eh? Non ho capito! Ma le affermazioni del dottor Yuval Zornek, spero si dica così perché non so, è russo cos'è, docente presso l'Istituto di Scienze Marine dell'Università di Istanbul, lasciano comunque perplessi. Örnek è intervenuto in un programma televisivo dell'emittente pubblica turca TRT1. Come stavamo dicendo fino a che il computer non mi interrompesse, Università Turchia, nelle università in Turchia hanno spazio ai docenti originali e bla bla bla. Comunque, Ornek, intervenuto in un programma televisivo della mittente pubblica TRT1 per presentare alcune idee insolite sulla, storica, sulla storia biblica di Noè e l'alluvione. Secondo il docente le tecnologie erano molto più avanzate 10.000 anni fa di quanto la maggior parte della gente creda e Noè avrebbe costruito la sua arca usando l'acciaio. Essenzialmente Noè avrebbe costruito una seconda, anzi la prima Costa Concordia. Immaginiamoci a tutti che fine ne abbiano fatto i poveri animali che erano su quell'arca, usando l'energia nucleare per alimentarlo. ovviamente no, una persona cosa fa? Non pensa, beh, usiamo il petrolio perché no, troppo mainstream, usiamo l'energia nucleare per alimentare una nave. Ovvio, giusto? Ornek ha anche affermato che il profeta Noè avrebbe usato un telefono cellulare per contattare suo figlio, per convincerlo a salire sull'arca con la sua famiglia, e che invece di portare animali vivi nell'arca, Noè l'avrebbe caricata di materiale genetico maschile e femminile per ogni specie vivente. Ogni specie vivente, ma vabbè. Allora, siamo passati alla seconda notizia. Qu questa cosa mi ha steso appena l'ho letta. Ruba un mezzo corazzato per il trasporto truppe e lo usa per sfondare la vetrata di un, di un negozio. Ok, allora, un uomo russo è stato arrestato dopo aver rubato un veicolo corazzato da una struttura protetta e averlo usato per farsi strada in un negozio per prendere una bottiglia di vino. Vino! Questo tizio ha rubato un mezzo corazzato militare per andare a sfondare la vetrata di un negozio ma non per rubare qualsiasi cosa nel negozio e portarsela, no, per una bottiglia di vino. Ma continuiamo. Il filmato delle telecamere a circuito chiuso del negozio di App Apatiti mostra l'uomo che sbatte con il veicolo, che funziona su cingoli come un carro armato, contro la finestra di un negozio, sfondandola, per poi entrare e prendere nient'altro che una bottiglia di vino, come ho detto io a... vabbè. L'uomo è poi tornato nel mezzo e lo ha usato per entrare nel negozio una seconda volta. La polizia ha detto che l'uomo, che è stato arrestato dopo aver abbandonato il veicolo nel negozio, era stato precedentemente arrestato per aver rubato un camion qualche settimana prima. Deduco che abbia rubato quel camion per, non lo so, entrare in casa di qualcuno per portargli un regalo? Ora, qui c'è il video. Twitto tutto in russo, ma va bene ma io lo devo vedere. Cioè io devo. È mio dovere. Ok, il vediamo il mezzo cingolato fuori dal negozio mentre cerca di sfondare quella finestra e si sta praticamente ingroppando un albero di Natale. E è svenuto anche l'albero, ovviamente. Ha sfondato la parete del negozio, il tizio esce fuori da, abilmente con le sue mosse ninja, proprio ninja. Guardate lì come è abile, des si destreggia tra i tavoli e cerca di, non lo so, rubare un orsacchiotto. Perché ha preso un orsacchiotto? Che cosa cacchio sta facendo questo tizio? Non sono perplesso. Che cosa sta facendo? Perché sta ripulendo un cane di pezza? Continua a destreggiarsi con le sue abili mosse. Scappa. Non scappa un cazzo. Che cazzo penso abbia preso la sua bottiglia di vino. Ok, è rientrato nel cingolato, penso se ne voglia andare, spero se ne voglia andare. Povero albero, vediamo qui l'albero, che purtroppo è rimasto deceduto, una vittima di questo incidente tragico successo a hashtag, non lo so.com. Il cingolato fa retromarcia, sta facendo manovra decide di sfondare un'altra volta anche il bancone perché non era abbastanza la finestra. Ovviamente mi sembra giusto. Che chi è quella? Sì, no, ma tranquilla, è a solo un mezzo cingolato, continua a registrare col cellulare. Prego, potrebbe investirti da un momento all'altro e ridurti a una frittata, ma va bene. Ovviamente scappa. Quello rientra tranquillamente, si atteggia come se non ci fosse un domani fa retromarcia, probabilmente vuole distruggere quella macchina che si trova sul retro di quel mezzo cingolato, il video è finito. Un genio. Comunque, dopo questo video travolgente e questa notizia straordinaria, direi che mm, per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, lasciare un commento sotto questo video, leggere la descrizione e Popolo di Bittio vi saluto, ci vediamo ad un prossimo video.